Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики, вы снова на канале Корпус Выживания. И сегодня мы поговорим про куртку Анапурна Эва. Куртка Анапурна Эва производится из очень крепкого и очень теплого материала Polartec Thermal Pro, который относится к так называемым флисам. Данную куртку вы можете использовать и как дополнительный утеплитель, и как основную верхнюю одежду в безветренную погоду при температуре до минус 5 градусов. Сверху на куртке для защиты от ветра имеется очень высокий воротник, также изнутри покрытый материалом Polartec Thermal Pro. Рукава у данной куртки регулируются патами на липучке, а снизу куртка регулируется резинкой. Также на куртке имеется два боковых кармана на молнии, нагрудный карман на молнии, по карману на молнии на каждом из плечей, которые покрыты снаружи велкро-липучкой, внутренний карман на молнии и внутренний карман на липучке. Данные куртки в различных расцветках, а также другое снаряжение вы можете найти на нашем сайте. И помните, качественная экипировка может спасти вам жизнь. Берегите себя, не болейте и до новых встреч на нашем канале.